hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people know be too much you know today video my people will watch and together with honor all right my people moko go watch the video to see what really they happen for inside the video my people because yoruba nation belongs to you as far you are yoruba belongs to me as far i'm yoruba belongs to any one of us tí ò sí àparò kan ò ga jù kan lọ o lè má ti gbà lẹ́nìí it doesn't mean pé o lè gbà lọ́la àwa yóò ṣàṣe yorùbá nation tẹ́lẹ̀ bẹ́ńgbà tí ìmọ́lẹ̀ tàn tólódùmarè tàn sí wa lójú tari pé ọ̀nà délé àwa náà ṣe kí ni akótapá tẹsẹ̀ wa tẹ bí wa kó sínú yorùbá nation ìdí nìyẹn nígbà tí mo wá ń rí allegation yẹn bó ṣe ń lọ yẹn pé ah, tó bẹ́ẹ̀ pé lóòótọ́ ni sahara reporter tó lọ ń sọ̀rọ̀ against bàbá wa Banji Akíntóyè a jẹ́ pé ká stop Sowore at least òun la mọ̀ tó jẹ́ aláṣẹ sahara reporter a lè ṣe kí ni a lè dá wọn lẹ́kùn but at the end of the day inú mi wá sóòdùn pé ìyá wa Yèyé Dára ó gbé Sowore wá sí orí ètò wọn ní ìjẹta ìgbà tó dẹ̀ gbé wọn wá Ṣòwòrẹ́ clear air yẹn so ó jẹ́ kí everybody at least ẹni eh, tó bá listen sí program yẹn á mọ̀ pé kò ń ṣe pé ó sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ òdì sí bàbá wa Banji Akíntóyè ohun tó dẹ̀ sọ pé bàbá ń ṣe náà tó bí òun gbogbo àyanjú ẹ̀ lórí ètò yẹn at least oníkálukú mọ ibi tí ó fì sí so ìdí nìyẹn tí ó jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yẹn lórí ètò yìí sì kó tó di pé mo lọ dípà pé àti brọ́dà mi o mr adéẹ̀kọ́ o adéwálé o àti brọ́dà mi o mr ọlánìpẹ̀kù táíwò mo bẹ àwọn méjèèjì gbogbo bọ́n ṣe ta síra wọn tó ń ṣépè tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní orúkọ jésù kristi aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yin méjèèjì níbikíbi tí ẹ bá wà torí ẹ máa wo ètò yìí bẹ́ẹ̀ tí ẹ wò ní live ibikíbi tí ẹ bá wà gbogbo bẹ ṣe ta síra yín bẹ ṣe ṣépè ní ọjọ́ bí ọjọ́ mẹ́rin lọ́nsìn mo fẹ́ jáde láti wá ṣètò kalẹ̀ settle amicably but mi ò ráyè ìdí nìyẹn tó jẹ́ kí n wálé ni pé màá sọ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀ so everybody á lè mọ̀ pé ohun tí mo post yẹn mo fi mo fi create awareness fún Ṣòwòrẹ́ ni Yorùbá nation o ó supersede any of us yorùbá nation ò kì í ṣe apc kò ní ṣe pẹ̀lú anything has to do with political aspect yorùbá nation ò kì í ṣe pdp kò kì í ṣe abga kò kì í ṣe labour party ó dà yorùbá nation i àwàlá nìkan wá ọmọ yorùbá lélẹ̀ orírun wa lélẹ̀ ohun tá a fẹ́ gbórílé tá a fẹ́ sùn gbẹ̀yìn wa lélẹ̀ ilé ilé wa lélẹ̀ ó dàbẹ̀ gbé ilé tá à ń kọ́ ok kàfiwé kàfiwé ilé tẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa kọ́ ń sìn kéèyàn kó wá wá síbi ilé yẹn kàkà kó bá wa gbábẹ̀ kó gbá mọ́ ó wá di pé ó fẹ́ máa ó fẹ́ máa jan igi mọ́ block kó máa fọ́ ìjẹ́ kò ní bí wa nú ó máa bí wa nú bí Yorùbá nation ṣe rí nìyẹn so yálà bí a ṣì wà nínú PDP bá ṣe ń bá ṣe ń liberate ara wa bí ẹ ò tí ì gbà bí ẹ liberation yẹn ò tí ò ń wò bíi pé irọ́ là ń pa àti lè fagbára mú ẹ ìdí nìyẹn tí mo ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa tó ń sọ̀rọ̀ àwọn speakers wa a lè bá anybody jà Yorùbá ni gbogbo wa ẹni tí ò bá ì tí ì yé ó máa máa yé díẹ̀díẹ̀ ni ohun tó dẹ̀ máa jẹ́ kó yé òun láwa nú ẹ̀yìn ṣebí gbogbo aláríyà tó ń jẹ wá gbogbo aládẹ̀rí gbogbo àwọn atrocities tó ń ṣẹlẹ̀ nínú nàìjíríà wa gbogbo aládẹ̀rí ipò tó ní kálukú wà ní ibi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú nàìjíríà bóyá Ògùn ló wà o bóyá Ọ̀ṣun ló wà o bóyá Oǹdó ló wà o bóyá Ọ̀yọ́ ló wà o bóyá Èkó ló wà o gbogbo wa la rí ohun tó ní kálukú tó ń fojú wì so tá a bá tiẹ̀ ń sọ pé à ń liberate ara wa àǹtí mi fúnkẹ́ ìyálájẹ god bless you ma mr gbẹ̀rọ akínọlá god bless you mr gbadebo shina god bless you àánú olúwa wà pẹ̀lú gbogbo wa ìbùkún olúwa máa bá wa gbé o ní ọjọ́ jímọ̀ àárèrè ọjọ́ ìní àmàrèrè ẹ̀jẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni wíkẹ̀ndì tá a dẹ̀ wọnú ẹ̀ á jẹ́ wíkẹ̀ndì aláyọ̀ fún gbogbo wa ọ̀sẹ̀ tuntun tó dẹ̀ ń bọ̀ yìí á jọ́sẹ̀ ayọ̀ náà fún gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ni ayọ̀ ni fún gbogbo yín o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín so tí a bá ń tà ń word of liberation tá a bá ń fún gbogbo ara wa tí ò tí ì yé èèyàn kan ẹ má jẹ́ ká bú àwọn tí ò yé èmi ń sọ fún àwọn èèyàn ni pé ohun tó kọjú sí èèyàn kan ẹ̀yìn ló kọ sí ẹlòmíì ẹlòmíì nínú location four one nine sìn oúnjẹ oúnjẹ mẹ́ta ó ń pé ǹjẹ́ ẹni tó ń jẹ oúnjẹ mẹ́ta tó ń pé ǹjẹ́ a lè lọ ròyìn ebi létí ẹ̀ kò níyè bẹ́ẹ̀ lọ bí ẹni tẹ́bi ń pa tó lọ sílé ìyá rúkà tó ń béèrè fún gàrí bí òun lè rí gàrí tó máa fi ti òdédé ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ misa sule tó wà ní sọ́ọ̀mẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó tiẹ̀ ń wo igi tóun lè ṣẹ́ kó ń dì kó ń lọ gbé fó lóúnjẹ kan fún un lówó kó ń lọ kó ń lọ fi bá wọn mọ́ ń lé irú ẹni bẹ́ẹ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹbí létí ẹ̀ ó máa lísìn ó máa gbọ́ bọ̀tẹ́ni tó ṣe jẹ oúnjẹ ẹ̀ mẹ́ta kẹ wá lọ bá kẹ máa sọ̀rọ̀ ìbílẹ̀ akọ̀mọ̀ arẹ́rìn ni pé àwọn eléwọ̀ rí kankan bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó rí fìrífìrí ìwọ̀nba ni atótónu tá a máa sọ fúnrú èèyàn bẹẹ ìdí nìyẹn tá a ṣe gbọ́dọ̀ bínú sí ara wa tó jẹ́ pé gbogbo wa we are all brother ìdí nìyẹn tó jẹ́ pé gbogbo bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ti tèmi ó máa ń yàtọ̀ mi ò ní ọ̀tá nínú Yorùbá àfẹni tó bá pera ẹ̀ ní ọ̀tá torí pé mo mọ̀ pé kò í sí àkùnrin dégbà lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo wa kó la máa gbà lẹ́ẹ̀kan náà gbà yorùbá nation no díẹ̀ díẹ̀ ni dábà wọnú ìwé mímọ́ lọ ní fúndọsẹ nígbà tí olúwa gbé iṣẹ́ lé ànábìnúà lọ́wọ́ pé kó kan ọkọ̀ gbogbo wa la rí ohun tí ojú ẹ̀ rí nígbà tó ń la ibrè tó àwọn èèyàn ẹ máa bọ̀ tó ń pè wọ́n tí wọ́n wá wọkọ̀ gbàlà ẹ̀yin náà ẹ wo ẹ wo gbogbo iṣẹ́ takuntakun tí Nóà ṣe at the end of the day àwọn mélòó ló jèrè àwọn mélòó ló wọnú ọkọ̀ àwọn mélòó ló bá ọkọ̀ lọ ìdí tó yẹ ká fi wò ó nìyẹn pé irú nǹkan irú ìjà òmìnira tá à ń jà yìí ká gbọ́dọ̀ sáré tètè wò pé àwọn torí àwọn kan ò tí ì gbà ká dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lagi mọ́ ọ lórí àbí ká máa la ọ̀pẹ hmm, a máa bá wọn sọ̀rọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni a ó máa fi yé wọn ni títí títí títí tí ẹ̀wọ̀n náà máa fi gbà èmi dẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà yìí tẹrú tọmọ ló máa gbà because afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ lọ́wọ́ yìí ó ti ń yí oníkálukú ibi tó ń fẹ́ lọ ìwọ̀nba díẹ̀ ni atótónu tí gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ nípa òmìnira Yorùbá ìwọ̀nba díẹ̀ iṣẹ́ la máa máa ṣe láìpẹ́ torí pé ó máa máa yé oníkálukú àtìyálájẹ o àtìyálọ́jà o àti babalájẹ àti babalọ́jà o àti aráàlú àti ọ̀tọ̀kùlú ó máa máa yé wa pé ó mà dàbẹ́ ni pé olódùmarè ló rán yorùbá nation sí wa so ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi méjèèjì mo bẹ̀ yín mr adéẹ̀kọ́ adéwálé àti mr ọlánìpẹ̀kùn táíwò níbikíbi tí ẹ bá wà mo bẹ̀ yín lórúkọ jésù kristi gbogbo èpè tẹ́ ṣẹ́ kò ní mọ́ yín lórúkọ jésù kristi gbogbo èpè àti àṣàsí tẹ ṣàṣíra yín ní ọjọ́ mẹ́rin sẹ́yìn báyìí torí pé ẹni tó bá lọ wo nǹkan tí àwọn bàbá méjèèjì ṣàṣíra wọn lórí lórí fọ́nrán in fact alápinnu òòṣà gan-an kòkò kò gbọ́ kò mọ ọ̀fọ̀ tó bàbá wa adéẹ̀kọ́ adéwálé in fact wọ́n bí nílé ìdílé ọba ó dàbí pé gbogbo òòṣà yẹn ló kó dání ó mo bẹ̀bẹ̀bẹ̀ bẹ̀ pé wọ́n padà gbọ́ sí mi lẹ́nu òun ló wá mú mi jáde léni pé kí n lè kọ́kọ́ sọ yẹn ká lè fìdí ẹ̀ tì síbì kan pé ẹ̀yin méjèèjì o ọmọ Yorùbá ni wá DNA kan náà la jọ share we are brother and sister we are same blood from the same womb so mo bẹ̀ yín torí tọlọ́run a gbọ́dọ̀ jà aṣọ ìjà wa ọlọ́run ti bá wa yá dànù ẹ ṣé gan ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi mo dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn yín mo dúpẹ́ fún sọ́pọ́ọ̀tì yín mo dúpẹ́ pé gbogbo ìgbà àfira wa sílẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé mi ò wá sórí ètò àmọ́ àwọn àǹtí mi àwọn ẹ̀gbọ́n mi àwọn brothers mi gbogbo wọn ló ń ṣètò tí mo dẹ̀ ń wá síbẹ̀ tí mo dẹ̀ ń gbìyànjú bẹ́ẹ̀ ni so àǹtí mi gan á testify sí so àǹtí mi ìyá alájẹ fúnkẹ́ fún wọ́n á testify sí so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín so gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo fẹ́ bá wa sọ ẹ rí i pé olódùmarè ní pé mò ń gbé òun pamọ́ ẹ rí i pé mi ò fi bẹ́ẹ̀ wọ aṣọ ààlà mi mi ò fi bẹ́ẹ̀ wọ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ olódùmarè sọ pé mò ń gbé òun pamọ́ ìdí nìyẹn tó jẹ́ pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí bá ń ṣètò máa máa wọ aṣọ mi bẹ́ẹ̀ ni wòlíì ni mí àsọtẹ́lẹ̀ oríṣiríṣi dẹ̀ láti sọ lórí fọ́nrán àsọtẹ́lẹ̀ oríṣiríṣi náà lè láti sọ sẹ́yìn fáwọn tó ti tó mọ̀ mí a lè má jẹ́ wòlíì olókìkí àmọ́ ohun tó lódùmarè bá ní ká sọ òun là ń sọ àdẹ̀sọ kọjá ẹ̀ ohun tí mo wá bá wálé ní ojú pé àwọn tá ti sọ tẹ́lẹ̀ táyé ń wò bí eré bí àwàdà bóyá torí ń gbà mí tá bá wà nú aṣọ ara tá bá sọ ẹ̀ rò pé bíyá. Ah, ẹ má dá lóhùn ebi ló ń pa no ọ̀rọ̀ ebi kọ́ o kémi àti yín ká bá lè jọ là ní o ṣe rí Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá nation èmi sì ń sọ mo ní ta bá rí wòlíì tí ò rí ẹ sọ fún wòlíì yẹn sẹ́ẹ̀ ẹni pé kó kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ tó wà kó lọ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ọlọ́run á jẹ́ kó yé pé sórí yorùbá nation yìí o èmi mo gbé kalẹ̀ ọ̀nà tó dẹ̀ wù mí mo fi gbé kalẹ̀ tí ẹni pé kó ṣe kí ni kó embrace ẹ̀ kó gbà á tọkàntọkàn tìfẹ́tìfẹ́ ti ara ti ara bẹ́ẹ̀ ni bóyá ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tabarẹ́ni tí ò tí ì gbà màá fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbà á tọkàntọkàn because láìpẹ́ láì jìnnà a máa rí Yorùbá nation gẹ́gẹ́ bí ọkọ̀ nú àjọ yẹn tó jẹ́ pé òun nìkan ló ṣèfù àwọn àyànfẹ́ yorùbá nation tá à ń sọ yìí tẹ bá ń farabalẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ rí i pé olódùmarè ń rán àwọn àyànfẹ́ jáde wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ òmìnira yorùbá ṣe rí òmìnira yorùbá yìí yorùbá nation táwọn bàbá wa gbé kalẹ̀ yìí olódùmarè ló gbọ́wọ́ wọn gbé kalẹ̀ ìdí nìyẹn tí mo ṣe dúró tó yẹ pé gbogbo ayé mi ó wà nínú ẹ̀ mo ń fi ọkàn bá wọn lọ nítorí pé mo ti èmi ti ń sọ̀rọ̀ yìí láwọn tó ń gbọ́ lẹ́nu mi láti twenty nìran yìí ti wá fún mi tẹ bá rí i pé mo wà nínú ẹni tó máa ń send vision kan sórí fọ́nrán tí mo máa ń pè ní vision twenty to 2030 to 31 one a ti sọ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation fún mi títí dé twenty mo ti pa á lòwe fún gbogbo yín tàbá rẹni tí ò tí ì gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni kó máa kó máa gbọ́ mi báyìí a ti pa òyòwé Yorùbá nation Olódùmarè ti sọ fún mi dé twenty thirty one tí ò sí irọ́ èyí táwọn bàbá wa ń gbé bọ̀ yìí ó máa tó farahàn láìpẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín pé àwa ọmọ Yorùbá ìdí nìyẹn tó jẹ́ kí n máa pariwo pé àti yorùbá pdp àti yorùbá apc àti gbogbo yorùbá ní ibikíbi tí ẹ wà olódùmarè ń bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ kò yọ ẹnì kankan sọ́tọ̀ nínú ìran tí olódùmarè fi wọ̀n mi tó jẹ́ kí n darapọ̀ mọ́ yorùbá nation movement olódùmarè sọ̀rọ̀ yìí kò ní ṣe mọ́ yorùbá apc àbí yorùbá pdp yorùbá ló pè wá gbogbo ọmọ yorùbá àti bọ́ lóko ẹrú o ṣe rí àwọn tí ò tí ì gbà à ń gbàdúrà àwọn náà máa rí torí ohun tí mò ń sọ fún olódùmarè ni pé olódùmarè bẹ́ẹ̀ ti ń fi wọ́n wá ẹ fi wọn gbogbo àwọn èèyàn yìí kí wọ́n lè gbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní torí pé tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ò bá rí àmì àti iṣẹ́ ìyanu wọn ò ní lè gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni tí Jésù Kristi Olúwa ò fi iṣu àkàrà mẹ́ta àti ajá méjì tí ò bá fi bọ́ ọ̀kẹ́ ọ̀kẹ́ ọ̀kẹ́ ẹgbàárún àwọn ènìyàn wọn ò ní gbà pé Jésù lolúwa mò ń gbàdúrà yẹn pé olúwa bẹ́ẹ̀ ṣe fi ń wọn àwọn wòlíì kéékèèké báyìí táyé ò rí lókè bí àwọn bíi bàbá Adébóyè táyé ò rí wa bí àwọn bàbá Kúmúyì táyé ò rí wa bí àwọn bàbá Oyèdépò àwọn bàbá tó ní kíní tó fáyàfáyà tí wọn ò rí wa bẹ́ẹ̀ àmọ́ olódùmarè ṣí ojú àwọn ènìyàn yìí mo wá gbà mo wá ní mo wá bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ pé olódùmarè ẹ ti ń ṣí ojú àwọn ènìyàn mo ti ń rí àwọn ènìyàn sìn wọ́n ti ń jáde wọ́n ti ń sọ ìrírí wọ́n ti ń sọ àlá wọ́n ti ń sọ ìran nípa Yorùbá Nation Movement ó wá ń jẹ́ kí n máa fi ọpẹ́ ìyìn fọlọ́dúnmarè ó ń jẹ́ kí aṣọ mi ó jẹ́ kí n máa máa wọ̀ ọ́ lóòrèkóòrè ó jẹ́ kí n máa máa dúpẹ́ pé olódùmarè ẹ̀ fi wá sílẹ̀ mo ti rí yorùbá mùsùlùmí tó jáde tó sọ pé òun rí lójú ìran mo ti rí yorùbá kìrìsẹ́nì ó jáde olóhùn rí lójú ìran mo ti rí yorùbá àwọn ẹ̀sìn àbáláyé wa wọ́n náà wọ́n rí lójú afọ́nrán ifá kí ló tún tá à ń wá kí ló tún tá à ń fẹ́ lẹ́yìn ká ṣe gbí kí ni ká máa yòǹkó ọlọ́run ká máa yòǹkó olódùmarè ká máa yin olódùmarè ọ̀nàkọ̀nà tó bá fi yin ọlọ́run yin ọlọ́run ọ̀nàkọ̀nà tó bá fi ń yin olódùmarè yin olódùmarè nítorí pé òun nìkan ló lè bá wa ṣe tí a bá rẹni tí ó sì ń bìlí pé ọ̀nà àbùjá wà lórí ọ̀pẹ lórí ọ̀rọ̀ nàìjíríà irọ́ ni o irọ́ ni o kò sí ọ̀nà àbùjá kankan mo ti sọ so, lọ́jọ́ sí fún yín pé ṣe rí àwọn tí ò tí ì yé àwọn aṣíwájú wa kó wà ó ti wọ́n ti rí o bẹ̀ torí ibi tí wọ́n ti ń jẹ wọn ò fẹ́ wọ́n bìlíì pé kó má lọ dí wọn ò fẹ́ jẹ́ káwọn kan mọ̀ irọ́ ni wọ́n pa o àwọn náà ti lọ bá wòlíì wọn wòlíì wọn ti sòdodo fún wọn o pé láìpẹ́ láì jìnnà kò ní sí nàìjíríà mọ́ olódùmarè ló wá mọ ìgbà tàbí àkókò yẹn àmọ́ láìpẹ́ láì jìnnà a kì yóò gbé ní nàìjíríà mọ́ oníkálukú máa wà ní òmìnira ara ẹ̀ kò sẹ́ni tí ìyà máa jẹ o kò sẹ́ni tí òṣì máa ta àmọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ó lè rí bákan bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ ayọ̀ ni fún àwọn ọmọ yorùbá mo sọ ibi tí ìgbádùn ń bọ̀ wá fún àwọn ọmọ yorùbá ṣe rí ẹlòmíà rò pé torí pé bí àwọn ń gun mọ́tò ẹlòmíà rò pé bí àtòrò òun ti kọ́lé ó wò pé bí a ṣé kí ní iṣẹ́ ó máa lè wọ́ọ̀kì ṣá ṣé gbogbo nǹkan tó níṣẹ́ kò ní parẹ́ báyìí ẹlòmíín wò pé ah, iye báyìí ni mo ní báǹkì tí àwọn pípì bá lọ declare Yorùbá nation ṣé owó mi báyìí ṣé kò ní gbé máa ṣé kò ní rámáyé báyìí irọ́ o gbogbo nǹkan tó ní kò sí lè tó máa rámáyé àyàfi tó tún máa máa pọ̀ sí àmọ́ kí wọ́n gbà fi taratara gbà pé Olódùmarè ti mú ẹ kúrò ní oko ẹrú kò sí ọ̀nà àbáyọ bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí gbogbo àwọn tó fẹ́ ṣe election mo sọ lọ́jọ́ sí fún yín mo ní ẹ má bá ẹnì kankan jà olódùmarè mọ bó ṣe fẹ́ to ètò yìí ó sọ clearly ni ó máa tó bó ṣe máa rán àgbò bó ṣe máa fún mi orí ẹ̀ wọ koto tó máa mú mi ó yé olódùmarè ẹ̀yin náà ẹ wo afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ kiri nsìn ẹ wo bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń porú lúlúkutu ẹ rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń ṣe bàlàbàlà síra wọn àdẹ̀ rí nǹkan kan o original film ò tí ì dé o original film ń bọ̀ o òun ni mò ń pè ní ìjì ìjì fún ara ẹ̀ ń bọ̀ o ìjì yẹn ló máa wá da gbogbo ẹ̀rú tó máa dàbí ogun tó máa dàbí bẹ́ẹ̀ ni pé ah kí ló dé olódùmarè olódùmarè nìyẹn o ó dé nìyẹn o ó dé nìyẹn o àmọ́ kó má má kó má bàa bá wa lábo kó jẹ́ pé ká wà dípò akọ òun ló jẹ́ ká máa pariwo gẹ́gẹ́ bó olódùmarè ṣe ni ká máa sọ. So ó ní ká máa pariwo bẹ́ẹ̀ ni ó ní ká máa pariwo so ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi níbikíbi tí ẹ bá wà yálà ẹ wà lọ́jà ni yálà ẹ wà nílé ni yálà ẹ wà níbi iṣẹ́ ni mo ní kẹ́ gba Yorùbá nation ẹ gbà á sínú ayé yín tí wọ́n bá ń tàn yín ẹ̀yẹ má tanra yín ẹ̀rí wòlíì kìíní ó dìde ẹ̀rí wòlíì kejì ó dìde ẹ̀rí wòlíì kẹta ó dìde mi ò fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa dàbí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà tí wọ́n ṣagídí sí ọlọ́run lọ́rùn tí wọ́n ní àwọn fẹ́ ọba tó jẹ́ pé olódùmarè máa ń rán wòlíì sí wọn ni àmọ́ wọ́n ní àwọn fẹ́ ọba olódùmarè sì yan sọ́ọ̀lù lé wọn lórí sọ́ọ̀lù ni ọba àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ ìsírẹ́lì tó jẹ́ ọba fún wọn àmọ́ wọ́n rí nǹkan tójú wọn là kọjá bẹ́ẹ̀ ni mi ò fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa rí bẹ́ẹ̀ mi ò dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí ìrìn àjò Yorùbá nation tó jẹ́ pé ìrìn àjò ta a máa fi ọdún mẹ́rin márùn-ún rìn kó wá lọ di nǹkan bí ìmọ̀ wa lọ́wọ́ nígbà tó jẹ́ pé gbogbo wa tá a bá gbọ́ra wa yé àyíkáyé bára wa jà á nídìí àti bára wa jà ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin spíkà mo bẹ̀ yín torí ọlọ́run ẹ̀ à nídìí àti jẹ́ kóun le mọ́ àwọn yorùbá tiwa tí ò tí ì gbà ṣe rí àwọn tí ò tí ì gbà yẹn nínú àdúrà wa tá à ń ṣe àwọn náà máa máa bẹ̀rẹ̀ sí lálà èyí tó bá yẹ kó ríran ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ríran torí pé mò ń sọ lójoojúmọ́ bólódùmarè ṣe fi ń wọ̀n mí máa ń bẹ̀ bàbá ó wù mí kẹ́ ẹ tó gbé àwọn wòlíì dìde àwọn wòlíì tí àwọn wọ̀nyí lè rí tí wọ́n máa fi gbàgbọ́ tí wọ́n bá tiẹ̀ ń wo àwa ẹ̀ ní wòlíì kékeré tí wọ́n bá tiẹ̀ ń wo àwa ẹ̀ pé ta lélẹ̀ àmọ́ tó bá tún rí àwọn wòlíì ńlá tó tún sọ̀rọ̀ yìí àwọn wọ̀nyí á máa gbàgbọ́ inú mi wá dùn pé àwọn wòlíì ńláńlá náà ti ń jáde ǹjẹ́ ṣá máa ní àdúrà ọgbà àdúrà gbà ẹ̀yin ẹ tí mo ti ń sọ ẹ tí mo ti ń sọ tẹ́lẹ̀ mi ò kì í ṣe fídíò mo máa ń táìpù ẹ̀ ni ẹ wo gbà tí mo ti ń sọ ẹ táwọn wòlíì àgbà ń bá mi ń gbà á sí táwọn náà ń sọ jáde ẹ wá wo gbà tí àwọn bàbá wa àwọn síkà wa ẹ wá bí ọlọ́run ṣe ń gbé sókè kò dẹ̀ tí kò tí jáde tán o láìpẹ́ láì jìnà ó máa di ṣeré tí yorùbá tí ò tí ì gbà tẹ́lẹ̀ ó dà pé náà ń sìn káfiwé káfiwé pé àwa ta gbà káfiwé pé àwa ta gbà ń sìn ká pé forty five ká sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí gbà ká sọ pé fifty five bẹ́ẹ̀ àsìkò ń bọ̀ ń sìn láìpẹ́ láì jìnà àwọn tó ti gbà máa di eighty five a máa máa pẹ̀tù sí àwọn fifteen percent a máa máa pẹ̀tù sí wọn nú pé gba yorùbá nation gba yorùbá nation gba yorùbá nation nítorí pé kò sí ẹnì kankan tí wọ́n kówó sí lápò kẹ́ lè mọ̀ pé olúwa ló dé olódùmarè ló dé ẹ wá wo àwọn bàbá wa àti ìyá wa bá ṣe ń jà fíkanfíkan àwọn olóṣèlú gan tó ń kówó séèyàn lápò tó ń wọn kan ní ten million tó ń fún wọn kan ní five million tó ń fún wọn kan ní oríṣiríṣi owó gbogbo wa la ṣáàrí èrò tó wà nínú yorùbá nation ń ju tiwọn lọ bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ mọ̀ pé olódùmarè ti dé so mo ń fi àsìkò yìí mo fi ń bẹ̀ yín ẹ gba yorùbá nation mi ò fẹ́ ká sọ ẹ̀mí wa nù bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé ìjì ń bọ̀ ìjì ń bọ̀ nígbà tí ìjì bá dẹ̀ dé ṣẹ́rí gbogbo ẹni tó bá ti gba yorùbá nation ààbò máa wà ní orí ẹ̀ níwájú adẹ́dá ààbò ààbò máa wà lórí ẹ̀ because wáyé tí ààbò ṣe máa wà lórí ẹ̀ níjọ́ tí ìjì bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó bá yẹ kó fẹ́ jáde lọ́jọ́ náà nítorí kó wà nínú yorùbá nation nǹkan yẹn á ba sọ́kò dẹ̀ ní jáde tó bá yẹ kó lọ sómi lọ́jọ́ náà tó dẹ̀ jẹ́ pé ìjì ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ lọ́nà omi nǹkan yẹn á sọ fún the spirit of Yorùbá nation tó lódùmarè ti plant síbẹ̀ ó máa máa bá sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ máa jókòó sílé ohun tó ń jẹ́ ìṣọ́látọ̀dọ̀ olódùmarè nìyẹn àìmọye ẹlòmíì á sọ pé ah nǹkan dẹ̀ ṣe ó ní kó má jáde àmìmọ̀ ni ìyẹn fún àwọn ẹni ọlọ́run nítorí pé gbogbo apátá lolódùmarè fẹ́ràn gbogbo adẹ̀ pátádẹ̀ ló máa ń rán àwọn ẹni ọlọ́run sí ó ti ń ràn wọn wòlíì jáde ó ti ń ràn wọn alàgbà ó ti ń ràn wọn pásítọ̀ gbogbo wọn ti ń sọ̀rọ̀ nípa yorùbá nation ẹ má jẹ́ ká fi tòṣèlú ṣe é ẹ má jẹ́ ká fi tòṣèlú ṣe é mo sọ àwọn kan sọ pé wọ́n ní bí à ń bínú aṣíwájú èmi ò bínú aṣíwájú o àmọ́ ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ wa tó lódùmarè ti là fún wa òun làwa ń tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ ni àwọn bíṣọ̀bù tó kóra wọn jọ èmi ń gbàdúrà òye ọlọ́run kó fi wọ̀n wọ́n káwọn náà rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bá dẹ̀ ti rí tẹ́lẹ̀ tí wọ́n bìlí pé kò lè ṣẹlẹ̀ nítorí pé ẹlòmíì ó máa rí kò ní gbàgbọ́ nítorí pé nígbà tó sì kù ọ̀la tí ìkún omi máa dé. my people na the video na una new watch finish so una see wetin happen for inside the video all right my people i go like to end the video for here make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come una next time bye guys catch my next video bye guys